Eu posso lhe dizer onde está! Onde está esse Então diga! Eu fiz. Você fez com Lindalva! Tá briga! Você fez, você fez! Estão tá todos desgraçada! Maldita! Cachorra! Tá, Vagabunda! Me diga! O que você fez com Lindalva?